Enak Apa Tadi gue dulu kenal dia tuh di Watch out. ये लूट करने का भी होगा इसका देखिए तुम्हारे पास हिम्मत में दे मिल जाएगा चलो बड़ा लग क्यों कोरे कोरे लो मेरे पास एक Watch out! स्मोक कर दो भाई स्मोक कर दो नंबर देंगे तुम तुम रिकॉर्ड में चीज चिंता करो भाई रिवाइव कर दो रिवाइव कर दो रिवाइव कर नेड़ा आएगा नेड़ा चलो चलो Fire!